Ja nyt olen sitten ollut vuoden, vuoden täällä ja se on ollut tosi mielenkiintoista, haastavaa ja mukavaa vaihtelua, kun 27 vuotta tekee eh, erilaisia suunnittelija, tutkijahommia, mm-hmm. niin on ihan virkistävää olla asiakaspalvelussa niinkin paljon kuin on ollut. Siis sä oot ollut nyt henkilötyökierrossa niin. Henkilö, henkilökierrossa. Henkilökierrossa. On se oikein. Kohta vuoden. Eli tämä kierto päättyy nyt elokuun lopussa ja palaa kaviin. Ja kerro vielä lisää tästä kuluneesta vuodesta täällä kirjastossa. No, mä oon ollut paljon asiakaspalvelua tehtäessä tuossa Meillä on neuvontapalvelun puolella, milloin tietopalvelun puolella. Eli mä oon ollut tämmöinen äh, dualistinen rooli tuossa asiakaspalvelussa. Sen lisäksi olen indeksoinut aineistoa, vastannut tutkijasalista ja tutkijansalista, jossa meillä on kymmenen paikkaa tässä kirjastossa. Ja sitten eh, vielä ollut tuon käsikirjastoaineiston kanssa tekemisissä. Eli hyvin mielestäni monipuolinen toimenkuva indeksointia olin aikaisemmin lähinnä opettanut tuolla kirjastotieteen